nhập nhập ngâu nhập không nào đấy, được cho cái này mấy nó gỡ lột tật đấy mấy nó cho cái bom là ông đặt thế mà à là cái bà lâu đó cái kia là là mấy kia là mấy Ôi chết vào vô ấy, ôi chết vào vô Ôi chết vào Squad ပါလေငါငါပေပေငါပေအင်းကြီးနဲ့ကွာငါတော့ပြစ်တော့ပြစ်ခံရတယ်ကြောက်ရေခန်းနေမပေါ်ဘူးကွာလက်ထဲမှာကွာမင်းတို့ပေါက်လိုက်ပါတော့ကွာမင်းတို့နောက်ကောနောက်ကောနောက်ကော啊，高一，高一喽！ 哦，这种家一买了，哦呀，不不给游戏嘛，真的假的呀？ကိုကိုကိုကိုကိုကိုခဲပေါ်မလာဘူးအဲ့ဆောင်ခဲကအဲ့ဒါကြောင့်တေးတာတကယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခဲကောက်တာပေါ်မလာဘူးအဲ့ error လည်းပတ်ကြမပြင်းဘူးတောင်းချော့တောင်းတကယ် error ပေါ့ကဲကောက်နေရလက်ထမဘာမှပေါ်မလာဘူးရှောင်းကလည်းပေါ်မလာဘူး USB လည်းပေါ်မလာဘူးအခါတည်းတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ error ကမဖြစ်တာနည်းနည်းကြာပြီလားခုမှပြန်ဖြစ်တာ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 လေလို့ရှော့ခဲပေါ်မလားလက်ထဲမှာသိလားငဲအဲ့တော့တက်နေတာအောင်လို့မတော်ခွင်ကောင်းလာယူတော့ပါရမှာလေအဲ့ဒါပေါ်မနော်ပေါ်မနော်ပေါ်တော့ပါလေပေါ်တော့ပါဟိုရအဲ့ဘောမလားဟိတယ်ကွာမဟုတ်ဒီဘောမမဟုတ်ဒီဘောမဒီဘောမ ကျွန်တော်ကြာပြီဟောတော့မှာဟလာဒီပါလာတော့ပြန်လာလားဟုတ်တော့မင်းပြန်လာမင်းပြန်လာလားတိုက်အဲ့ဘုန်းနိုင်နေပုံရင်လာတယ်ဒီမှာဖေးရင်ရှိတယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဖေးရင်ရှိတယ်ဖေးရင်ရှိတယ်ဖေးရင်ရှိတယ်အင်းကြီးမလုံးနဲ့ဒီမှာဟိုဘူးမကောက်ပြောတာမကောက်ပြောတာ Marked a location. Marked a location. ไอ้ปอของโดนล่อมาโรมันก็ท้าลายท้าลายဘာလို့မာထားလို့မရဘူးလေတော့ပေါ်ဘူးလေငါတို့သူပြစ်လို့မရတဲ့နေရာနေလေကွာမကရဲ့အိုင်နောက်မသွားနဲ့တော့လေလာလေဒီဘက်လည်းလာလေအဲ့ကောင်လည်းရှောင်းနေတယ်ဒီကောင်ဆင်းလာလိမ့်မယ်တိတ်မကြဘူးနင်းရလေအဲ့လိုထိုင်ဆောင်နေတော့မှမရတာစောင့်နေတာပတ်ကြည့်ကွာတကောင်မဲကြံဟိုဘုံမှာတကောင်မဲကြံမပေးအင်ဂျီပဲရှိရတိရနေတော့ဒီမဲ့ဒီဂျီကိုင်မောဆင်းလာဆင်းလာဆင်းလာဆင်းလာအော်ဆင်းလာဒီဘောပြင်မှာ đi 아이고, 아이고, 아이고, 아이고. 뒤에 나오면 안 돼, 병원씨. Đây là này là mình số này. ạ. Mìm lên, mìm lên. Hold. Này. Không, cái này. Watch out. lobby, đéo lobby. Đi đi đi, kena đi, kena đi, kena dạ, đi. Ya, ini udah đi babi. Oh. Oh, dewa, con dewa. Pi pi pi. Ôi chết vào vô ấy, ôi chết vào vô. Ôi chết vào. Ôi ra đi à, show là. Ngu đi, ngu đi, ngu đi. À, ta đâu chờ. Wait be there, wait be there. ဆိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်ရအေးစေးကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်ရအေးစေးဒီမှာပြန်ပါ Thank you ဒီခံရပါမယ်ဒါကြီးခြေတိုင်းခြေတိုင်း Watch out ဒါပေါ်လား Watch out ကွာဒီပေါ်မှာမေးလို့ဒီပေါ်မှာပြန်ကြတာပြန်ကြပြန်ကြပြန်ကြငါသွေးမရှိတော့မငါသွေးမရှိတော့အဲ့ဒီမှာပဲကွာငါသွေးမရှိတော့မငါသွေးမရှိတော့အဲ့ကောင်တည်တည် င် UC တလက်ပဲရှိမှာမလားဖာယူမင်းလာခဲ့လားဘောရှိအဲ့ဘောပြစ်ထည့်လိုက်အောင်ဗျာဟောနဲ့ជីជីရဲ့ကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်ထပ်ဆောင်ပါ thank you အပွားလိုက်တယ်ကျေးဇူးပါအဲဒူဖုန်းနဲ့ပြပါတမတော်ကြီးဒီမစစ်ဆောင်လာတယ်ပေါ့ပုံနဲ့ရမ်းပါလေ။ဒီုံဒီုံအတူအတူနဲ့ခဏလေးပါကောင်းပြီ။စိတ်တော့စိတ်တော့မရှိဘူးခဏလေးပါ။ခဏလေးတော့ခဏလေးတော့ခဏလေး။တွေးတွေးမဟုတ်တွေးရပြီလေဟိုက။လာလာလာလာလာလာတွေးတွေးတွေးတွေးတွေးငါဝပြီးပြေးမလားမကလား။ 干了，要要要，哎妈，要，你们你们要，我有，哎，没，没几了，我举着。啊，啊，啊，听见的。别别别，你你刚好一看，这小老些，老几地。喂，少干几几澡呀。啊？少干几几咋？少干几？ ya ah. bagaimana? Bagaimana? Mengau? Wah, eh, ah, apa ah, lah? SMM apa lah? Yo, mi, wah ah ikik kena. Oh, jam, jam. Mau SMM? SMM yang di luar, SMM yang di bawah. SMM yang ah, terlalu bau masih dah. Oh, you know him, man. Come on, come on, 过好不老不能啊。哎，不搞，那你你你来来来。今天那不用你，小干小干机。我小干机也没搞，没没没要没要要要要没哎哎哎没一个字不出来，你你挨个挨挨多片嘛。小干机挨片，小干机挨片。挨六片，挨六片。哎呀呀！你你别过来，过来，过来，过来。 ခုနကခုနကဟုတ်ကဲ့အဖေရမင်းတက်လက်သိလားမင်းမမွေးခင်နေရဆော့တာဒီကင်းေးပုံကောက်တို့လုတ်ပြလိုက်တာထပြစ်တာလေကျွန်တော်ပုံကောက်တို့လုတ်ပြလိုက်တာဘာလို့မြင်လိုက်တာကျွန်တော်ကျွန်တော်ခုနဖိလိုက်တာမြင်လိုက်တာပုံကောက်တို့လုတ်ပြလိုက်တာပုံကောက်တို့လုတ်ပြလိုက်တာတကယ်မကောက်ဘူးကျွန်တော်ထိုင်းနေတာတဗီနာမတဗီနာမကောအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းရှိတယ်ရ Watch ဒီ out! ကဲဝါပြီဒီမှာတကောင်တော့ဘယ်ခဏလေးဒီပဲဒီပဲအကုန်ပါလိုက်အလုံးဘာလို့ဒီကြောင့်မကွာဒီနောက်ပဲဒီနောက်တယ်ဒီနောက်လားကျွန်တော်နောက်လားကျွန်တော်နောက်တော့ဟိုကောင်ပြန်ကဲသွားပြီ 하나 호벽에 와 있다. Để vũ bà ra vị À bó con bà ra à bó con bà ra Bà ra vị gì mà bà Bà ra vị Từ xin đồ nè với đời vợ Để đâu đâu đâu có đâu có con nhảy mà đâu đâu quá Nga lưu quá mà đó Mẹ khỏi mẹ mẹ Ê khi mà là mẹ Khỏi rồi mẹ anh em mà xem vô vậy là Mà gà là mẹ khỏi rồi mẹ anh em mà mẹ xem vô အဲ့ဒါပြောတာမင်းကိုတွေ့တဲ့ဘောတွေ့ကြတွေ့ကြတော့ဘောကြာတယ်ဒါညာတော့ညာပါတာမင်းတက်ကြည့်တော့ပေါင်းရမင်းပရုံးနေတဲ့ခေါင်းပဲဘောင်းဝင်လာပြီမကဘီဘလီကောင်းလိုက်တဲ့ဘီဘလီရောက်ဘလူတော်ကြီးတာရောက်ဘီဘလီရောက်လေရှိုးလာကောင်းလိုက်တဲ့မိုးလိုပါလားကွာဒီကောင်ကျဲလိုက်တာအလှလေးပါလားအေးမင်းအဲ့လိုမိုးလိုကျဲတော်လုံးလို့မင်းကဖုတ်တာမင်းကဖုတ်တာအော်ဖေးတော့ဖေးလို့ချက်တာပဲချက်တာပဲတော့ဖေးလို့ဟုတ်တော့ဘောကလည်း ကြီးလူကလည်းရှင်းဟိုတော့ဟိုတောင်ဘောကလည်းဟိုလောက်ထားပြီနော်ထားပြီအေးစေးအေးစေးမကဟိုဟိုတော့လေဟိုတော့လေဟိုတော့လေပြေပါပြီလားအဲ့ဒါရောကိုတော့ကိုင်းအိမ်ပေးလိုက်ပြီကောင်းတယ်ဟဲ့လားစော်ရန်ကောင်းတဲ့ဘဲကဒီဘက်စော်ရန်တောင်းတာနော်ပြောပြီနော်ဒီဘက်ဒီဘက်ငါကောင်းနေဆက်ကယ်ရီထားနော်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကုန်တတ်ပါတိရတိရအော်ရှော့ဒါပဲဆယ်ကောင်း တာပဲဒီဘက်ဒီဘက်ကတော့အသုံးတော်လေးကဲအေးဟဲ့နောက်တဲ့ဟွာဆိုရနောက်တဲ့ခုနကောင်ချက်တတ်အောင်ရအောင်မရတော့အော်ဖုန်းလိုက်တော့ခေါင်းလေးကြီးမှန်သွားတော့အော်တော့တော့မှာကွာတစ်ဆက်ပဲရောက်တစ်ဆက်လုံးဝတစ်ဆက်ပဲနောက်ကောနောက်ကောအော်မဂါကြီးရှော့အော်လိုက်တာဝါ စပရေးလာစပရေးလာညီလေးတို့တိတ်ကြိုက်တယ်နော်ညီလေးတို့တိတ်ပြီးတော့ကြွေသွားစီမယ်အိမ်နေနဲ့အိမ်ပြီမယ်လေးယောက်ပဲကျန်တော့တဲ့တော့လေးယောက်ပဲကျန်တော့အော်ဟာပြီဗျာโอเคပါတာကီးရဝေးဘေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလို့ဆိုလေးအဲ့တော့ကြောက်စွန်းတို့မရှက်ရှက်ပေးကြအောင်နော်ကျွန်တော်အသေးလေးလက်မလေးလည်းမနေ့ကလေးအခုကျွန်တော်နှိပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်အောက်က comment နဲ့ပေးထားမှာ real လေးရှိပါရဲ့နော်အသေးလေးပြပြ တမလေးပဲဖြစ်ကျွန်တော်အသေးလေးတက်လာအောင်ရှောင်းနေပြကြပါဦးမနေ့ကလေး thank you ပါလာပြီဗျာโอเคပါကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေပြီလေကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်ပြီလာလာလာညာဘက်ကြောက်တော့မှာဒီဘက်တာလာကူရအောင်လားမကလားမကလားမကလားဘယ်တော့လားအေးအေးအေးရောက်နေသူမဟုတ်လည်းပြစ်လို့မလွယ်ဘူးငါတို့ဟိုဟာရှိမှကိုမယ်ရောက်အေးဟိုဟာဟိုဟာရှိမှသွားမယ်ပေါ်ရှိဦးတဲ့ဘေးနောက်ကပ်ပါလေဒီနားဒီရှိကပ်မယ် Basic basic capella ရမင်းကောင်ပြီးတော့နော် basic capella အလမ်းမတန်းနေပြီကောင်ဝေးပါအာ တက်တက်လာတက်တက်လာဘယ်တက်လာဘယ်တက်လာပြောတည်ရတည်ရတည်ရတည်ရတည်ရဒီနောက်မှာအန်တူပဲနှကောင်ရှိရတည်ရဒီရှိမှလည်းအကောင်ရှိရပါခေါ်လာမင်းတို့ပြန်ကယ်လို့မရအောင်တူပြီဝမ်တူပြီဝမ်တူပြီဝမ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲနေရဆိုးတာမင်းကစမုတ်ဆင်းအောင်မယ်စမုတ်ကလည်းစလုံးပဲရှိတယ် ဒီမှာအာမရောပိုင်းပါမှာနော်အဲ့ဘောနဲ့တကောင်တော့ပြင်ရပြီကွာအလဲပဲမတပတူရမယ်ရပါကြီးကြီးတက်ကြီးရတက်ကြီးပါအတိုင်းရစာတာပေါ့စာအောင်ပေါ့ဗျာမကျော်ရှယ်ရုံးကန်ထားရရှိုးတာလေစုံစုံစုံစုံမပါပဲနဲ့စုံနဲ့ကိုပြေးဝင်ပြီဒီမှာနှစ်ကောင်စက်တိုက်ရှယ်ရုံးထားရတာ 哎，没得，你的没得。啊，打给诶，还笑的。哈哈还笑还笑，好，瞄一瞄呢，哇，俺不雷达呀，你没丫头什么乌兰木有，哎，我都吃不着嘛，啊，了，我都吃不着了，俺伢还飞呀呢，只能 A 呢，他都别别机我没看到哩。 啊，这个免海梯嘞，那个家伙呢，我叫东哥，偏点过来喽，压喽，我不能打呀。嗯嗯，这那什么没事哟，我跑没们这来免喽，昨晚你那个哪呢？伊起来了，来算了算了算。哦，没叫东呢，我我我送过来啦，送他吧。啊，弄点凉开水来，来，将火币变成排成双面，这那没问题。 သူကအရင်တာရသူကအရင်ထွက်ပြမှာကျွန်တော်ပြန်ပြန်အင်းရတာဆိုဆုံးဆုံးကောင်းသွားတာဆုံးကောင်းသွားဆုံးလဲဆုံးကောင်းသွားဆုံးလဲဆုံးလဲနာရကြီးဟုတ်တယ်ဆုံးကောင်းသွားဆုံးကြောင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်လည်းအိမ်လာပဲမရတော့ဆောင်ရကျန်တာကီဂျီဂျီရဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော် share တော့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဗျာ73កောင်ဒါပေမဲ့2500ရှိုးလောက်ဒါပေမဲ့2500 73កောင်